Ostres! M'he acabat aquesta copa, aquesta copa de, de cava només amb aquesta nit. Ai, encara tinc ressaca. Però si avui és 12 de gener. No em diguis que he estat... Ostres, no. He estat dormint fins les campanades. Des d'aquell dia he estat aquí dormint. Què diu aquí? El dia 12 de gener tens una entrevista, la secretària. I ho va escriure el 7 de l'1 del 2008 i jo encara estava dormint. Avui hi ha una entrevista. Benvinguts al meu programa. Avui no podem parlar més fort perquè avui entrevistarem aquí mateix el doctor Ciruela, que ara mateix està dormint. Ara l'anirem a despertar, però quan entrem, seguem la càmera.